अरे जल्दी पकड़ जल्दी पकड़ भुजा जल्दी पकड़ हाँ बेबी अरे प्लीज यार एक बार आई लव यू बोल दो मैं इलेवन प्रो सब दिला दूंगा मैं कल दुबई जा रहा हूँ पता है कपड़े ला दूंगा प्लीज एक बार आई लव यू बोल दो यार बेबी प्लीज यार एक मिनट रुकना एक मिनट रुकना oh, no. किसने बोला आई लव यू हाय चले हाँ। बेबी हाँ? तो मुझे शॉपिंग करवा दो ना आईफोन 11 प्रो दिलवा दो अबे पागल हो रही क्या निकल यहाँ से तेरी सकल पाँच रुपए की हो होली रही है और इलेवन प्रो चाहिए सिम कांडी कहीं की इलेवन प्रो चलाएंगे नो नो नो नो जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना प्लीज मत देख अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है प्लीज इस वीडियो को भागल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज